Bilboko udalean ia bosteun interino gaude, hau da plantilla osoaren euneko hogeia. 2008ko negoziazioen ostean bi erabaki hartu ziren. Oposizioekin astea eta etorkizunean interinoen onura ekarri zezaketen aldaketa juridikoak erabiltzeko konpromisoa. 2008ko abenduan Eusko Jaurlaritzak iragarritako aldaketa juridikoen aurrean Labek prozesuetan moratoria bat eskatu zion Bilboko udalari, helburu zehatz batekin. Aldaketa juridiko horiek eragina eta aplikazioa ondo aztertzea interinoen kolektibo guztietan. Beraz, ezin dugu aukera galdu eta mekanismo guztiak martzan jarri behar ditugu lan egonkortasuna bermatzeko eta enplego publikoa ez galtzeko.